This video is sponsored by Ochetrix. Ochetrix. Ochetrix. ඔන්න අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්න imasan.lk YouTube channel එක වෙතින් ගෙන එන තවත් brand new episode එකකට. මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකකට ගෙනාවේ මෙන්න මේ විදියට ලස්සනට ටින් මොකප් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ එකක්. අදත් බලමු මෙන්න මේ විදිියත් රාක්ෂ පෙනුමක් තියෙන මොකප් එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාට මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඩ්‍රයිව් ලිංකක් දාලා තියෙනවා. ඒ ඩ්‍රයිව් ලින්ක් එකට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ zip ෆයිල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක අන්සිප් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලගේ ෆෝල්ඩර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ෆෝල්ඩර් එක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහ PSD එහෙම නැත්නම් Photoshop ෆයිල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න. ඒක ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට window එක පේනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන layers කියන panel එක ඕපන් කරගන්න. layers කියන panel එක ඕපන් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට layer එකක් තියෙනවා placeholder කියලා. ඒකට double click කරන්න. ඒකට double click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකදි ඔයාට ඕන විදිහට ඔයාගේ මොකක් එකේ සයිඩ් එක කස්ටමයිස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා ඔයාලා YouTube කරන කෙනෙන්නම් මේක ගොඩක් වැදගත් මේක ෆ්‍රී ට්‍රන්ස්ෆෝම් ගන්න පුළුවන් කන්ට්‍රෝල් ටී ප්‍රෙස් කරලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන ලේයර් එක සිලෙක්් කරලා කන්ට්‍රෝල් ටිය බන් කන්ට්‍රෝල් ටී ඔබ බොහම වාට මෙන්න මේ විදියට ෆ්‍රී ට්‍රන්ස්ෆෝම් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා ඊට පස්සේ මම මෙතන ටයිප් කරලා තියෙනවා විමර්ශන .lk කියලා. ඔයාලට ටයිප් ටූල් එක අරගෙන ඔයාලට මෙතන ඔයාලගේ මොකක් හරි නමක් තියෙනවා නම් channel එකක ඒක ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනට ටයිප් කරනවා විමර්ශන කියලා. ඔයාලට මේකෙත් ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා ෆ්‍රී ට්‍රාන්ස්ෆෝම් ගන්න පුළුවන් control T ඔබලා ඔයාලට පේන ඇති ෆ්‍රී ට්‍රාන්ස්ෆෝම් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට ඕන විදියට මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් ඊළඟට මම ඔයාලට දීපු ෆෝල්ඩර් එකේම තියෙනවා අයිMG කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් ඒක ඩබල් කලික් කරන්න ඒක ඩබල් කලික් කරට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහ බැග්‍රවන්් එක නැති ඒගෙන් ට්‍රන්ස්පේරන්ස් තියෙන වෙස්මූනක ලෝඩිං අයිකන්න එකක ෆයෆෙක්ට එකක පින්තුර තියෙනවා ඔයාට මේවත් ෆොටෝශප් එකට ඉම්පෝට් කරගෙන ලස්සන්ට ඔයාලගේ මොකක් එක හදාගන්න පුළුවන් Thank you. ඔයාලට මේ ලේරගේ ඩුපලිකේට් ලේර එකක් හදාගන්න ඔන්න ඕට කරන්තියන්න කන්ටරල්ල එකත් එක්ක ඕල්ටක ඔබාගෙන ඔයාට ඕනේ ෆොටෝ එක උඩට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ඕන ෆොටෝ එක ලේර එක උඩ කලික් කරලා ඒක උඩට කරසගෙනහිලා මෙනම ඇදගෙනන්න ඊට පස මම ඒ ගත්ත ඩුපලිකේට් ලේරකුඩ ඩුපලිකේට් ලේරකුඩ කලික් කරලා මෆ්‍රී ට්‍රන්ස්ෆෝම් කරනවා ්‍රී ට්‍රන්ස්ෆෝම් අරගෙන මේක රොටේට් කරනවා රොටේට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපේ ටැබ් දෙකක් ඕපන් වෙලා තියෙනවා ඔයාලට මේ ටැබ් එක උඩ සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන ෆයිල් කියන තැනට ගිහිල්ලා මේක සේව් කරගන්න එම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කන්ට්‍රෝල් S කියන ෂෝට්කට් එකෙන් ඔයා මේක සේව් කරගන්න. ඊට පස්සේ කලින් කලින් ටැබ් එකට යන්න. ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට ලස්සනට අපේ මොකක් එක හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.